Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Ya ya aku sini sama. Aku sini sama. Ini modo aku. Ini modo aku. Bunuhlah, lu batik hati elok. Ati dalam weh do Tuan ku ati terdol Tuan bertopak ati dalam weh Tuan ku kuat Tuan ku bijak Tuan ku kek tau Bunuh lah Bunuh lah Bunuh lah Eh Lu bunuh lah Eh Eh Ya Allah tadi ya Tadi ya Lu bunuh lah Lu bunuh lah Eh Aduh sama Aku tak jadi lagi kalau bunuh kamu Kau dia Aku tak jadi nak bunuh kamu Aduh tapi lah juga aku siap para kini kamu soge aku nak lepak kamu di dalam laut Ah, apa yang lepas dari laut sebab bunuh juga lah lebih kore mati hari ni mati esok ya kita tak pandang begini hari sekat lutu kita rumah dah lebih lepas kau lupa boleh kita kejauh sama batu tunggu tak boleh kerja sama lepas tu dah aku kena lepas di dalam laut pun kilometer tujuh Muntah sabu sini sama Aku lepas di dalam laut Untuk sabu Jatuh dalam laut menjadi melapu Untuk batu Tutup lah juga jadi tergelak Itulah kita tak nak berkena pun mati juga lah Lepas gitu ya. Cuma mati yang ini minta esok lah Tentulah batu kita tak nak berkena Oh ni, aku boleh menunggu eh ada hijau lah. Hatu lah ada lauk pada hatu ni. <laughs> Sampai, ah, tak sampai lah. Ada juga hatu ngosek ni. Ada nyubupo. Berani, sekarang ekor, sekarang orang nasio. Hatu korea ni. Hatu duyu hatu. Apa dia ni? Amba. Ha? Ada hijau lah. Dia makan kita lah weh Kita dah yate Buat domado Dulu lah Dulu lah Tak kira, Tak kena ah, ah, ah. Tak kira, Tak kira. Habis Ha Habis saja tadi Adi Habis-habis Gak dia ni Tak seru sini lah, Amo tuan petri lah juga Duyu mandi Pega Sampo Nyanyi kabe Sampo Zari kabe Koyak lah juga Pada dia Amo sama orang baik bukan orang jahat Nabi juga Ada ah, aku lah ke saya punya pasal Beramu demo pada kis muka lain Itu kode kita Sekarang kode tak apa ni main lepas Lepas dah laut Mujur kita tak selok Habis selok sani Eh? Habis selok sani Benar juga Tak apa Habis kabar Kabar Abe ni ambo nak tanya lagi kau dia Abe. Ambo tak tanya lagi Abe sini kalau kita bijak, kalau kita tahu, kalau kita bisa. Tak lima sini bahaya. Kita ke ni? Abe. Ha. Nama apa sebenarnya? Mak Sidi, Mak Sidi, Mak Sidi. Abe Mak Sidi. He. Ambo nak tolong be mak. Ha, tak lah, Tak tolonglah dia mau ikat kalau nak siap kita tahu lah demo kecil kita dulu dulu bagi pak gua pak demo pak sari demo makai kita lah kamu tidak nak makai bemak eh kamu amo lah juga orang buat nyanyi kau bemak Habis mak no, kau jadi berani Tentu no Haa, ah, kena aku tak kata Kau say Buat kau no Amo nak wisaru kau bemak Kau dia Amo nak wisaru Tahu dia Saru anak jin peribaru kalau memang pakai sagu juga tak ada siapa nak bunuh memang kalau siapa nak gigak memang pakai sagu pakai sagu lagi tunggu lama ambil sagu sagu dia Ano jin peri ala Ano ala Ano sora Ano sora Bapak memang siok Namo jajinyo sagu tu sagu kosong Memang adalah saru baru saru tu gerak. Ah, berani lah kita kali ini. Kita ingat belakang dia buat nyanyi kita. Mula-mula kalau kita duduk lah saru, kita nak kodai royo. Sain. Sebab utih mula tak payah lagi. Ah, mereka kau putih ni bertemu. Ini aku nak rumah belakang sungguh. Mana saru? Tunggulah juga amambe. Nyambik. Nina apa mak sayunya ah, Kata solah Tengok kau ni kegudah ni Makan orang kau Tak makan eh Apa tu? Kena bemak laduk dalam sayu ni Apa bila bemak duduk dalam sayur ni Apa mak berani Kalau siapa nak bunuh apa mak Selain pada kedewa sakle tunggal Jangan bunuh apa mak Kalau mak ada aku, Beriok oh. Dia pun salah tunggal Oh, kita tak takut dia Tak takut dia Dia Bapa tak takut pada bapa Dewa Saleh salah tunggal Anak murid kita tu Masuklah memang dalam sarung ni Kalau memang dia dalam sarung ni Nama anak Ji Puri Baru Masuk ke mana eh? Bapa masuk kau tu Tak kena tu Aduh kijak uh, eh, Dah mana lubeh dia? sini masuk kau ni laju kau saru oh lu boh sini Good. ha dia ha oh panah we dok ni we bapo be mak ha panah kipangi tak ada oh kalau pakai kondisi tidak tak ada be mak saru anak jipri baro ni be mak naik laju kau kena kat panah kau kena wong kena saru kedap bugi kedap pergi kedap melayu cilo jepo kau mana gua azoli ke be mak Memang beli belah rendek ya memang Hari ni kita ingat belaka sungguh Tak ada tak apa Dek tak sudah lah Ya memang ha. Tika duduk dalam sarung dah so kecek gitu lah yang tahu dia Lepas tu Kena kecek sarung jin Sarung jin Benar juga Kalau sarung ni Sarung ni orang tahu memang Orang tak takut Kalau sarung jin suara jing pernah sabar muka rupa jing Memang buat lah suara jing Haa, ada lah suara jing Haa, ini kita duduk suara jing Jing ke dia? Anak jing beri Haa, ah, boleh ni tak kenal ke ada Haa, gini Pekat molek kita sungguh Haa, ah, lawak aku mana jadi suara jing eh Dah terlalu suara jing eh Suara jing <laughs> haa, haa, haa tau nak tak apa semua kena kena rumah ya. Pagua ni Kita nak tak apa suka ni pun suka beratu ni ya. Pagua ni eh Hai <laughs> Aku lah nak je peribara Aku nak makan woyo Aku nak makan saing Harga sangat tu tak apa Ah, sekarang aku jadi jin dah. ha ha ha. <laughs> <laughs> Ah, kita ingat pelakon lah dulu demok nyanyi kita lah ni kita duduk di sagu jing <laughs> kita duduk di sagu anu jing pilih baru mana nama meko putih tak dek aku tak apa dek aku benda kata gini temulah dia anak baik pakai molek lama aku ni dia tahu aku dah lauk Aku ke ni Tahu dah lah aku tak mati sungguh Maka diri sama sore Di dalam kayak berkata Sudah duduk dan kesarungi anak jin peribara Nak carilah juga orang buat nyanyi buat soling kepada kini dia Maka diri sama sore sore dia pergi kucas kena lah juga kedai wong, kedai besar, kedai bugi, kedai pekan, kedai Melayu Cina Jepang, tak boleh lah juga lagi nak menegak menegak lagi. Jelma lagi di tempat kedai wong, kedai besar lagi. Blah.